د موبایل غلط استعمال ډېرې مسلې جوړوي د موبایل کیمرا یو لوی ذمہ داري ده دا د ضرورت په تور استعمال وکړئ زموږ پښتون معاشره ډېر د حیا عزت معاشره ده د دې عزت ستاسو په لاس کې دی ریانه بچي وای کنه څنګه خیر کاکا جی تاسو وای تاسو څنګه ستا پر اتلو زه ډیر خوشاله ولې نه کاکا جی د بابا د مرګ نه پس اوس زما څوک دي چې ما به ځان ته راجوخ کړي دا هم د پلار په ځای تاسو دواړه ساجد او ته اوس په کاروبار کې زما مټې جوړې شي زه اوس کمزور یم په یوازې دا دونه هر څه نشم سمبالی خو ساجد مې د کشر ورور زوی دی ته مې د مشر ورور زوی زما خپله وینه یې بچې تاسو زما ننګ یې هیڅکله داسې کار ونه کړئ چې زما سترګې پرې جوړې شي کاکاجي ما له مې بابا داسې تربیت راکړی دی چې ځان مې پرې قربان کړم خو ستاسو اعتبار رامات نه کړم کاکاجي بې فکر اوسئ موږ هم ستاسو بچي یو هغه به کوم وروځي چې تم لکه ساجد خان په شان د چته په آرام ناشته اها نیلم اریان ستا ډېره ډېره مهرباني مهرباني د څو چې زما موبایل دې کلیک کوم یاره هو اگزام دې ختم شو او پیپرې ختم شوې ای ایله درته وزګاره شوم اریان یو خبره درته وکړم وکړه که نه اریان څنګه وکړم وایه که نه اریان ساجدم زما د تر زوی دی خو موږ کار د ډیرو وخت نه اوسېږي خو زما د بابا جانې ډیر خیال ساتي خو زما هر کار هم پر راسته کوي او اریان خو پته نشته اریان د وړوکوالي نه زما زړه ستا سره دی خو ما ستا هر څه ښه لګي ستا کتل ستا خندا ستا خبرې ستا ګرځېدل ستا ناسته ستا پاسته تا ته پته ده که نه ریان چې زه څه ویل غواړم نیلم بس کا نور مخکې مزه د کاکاجي ما باندې ډېر احسانات دي دا نه ګره چې کاکاجي ما له خپل کور کې ځای راکو زمونږ د کلي جدت خو پخوا پیل شوی دی خو بیا هم زه خپل ځان ته راجوخ کړم ما نور امتحان کې ما چوا دا فیصله مشرانو ته پرېږده کاکاجي په دې میاشت کې چې مارکیټ نه کومه کرایه راغلې ده دا د هغې تفصیل دی بچه د مارکیټ څه پوزیشن دی کاکا جی د مارکیټ ښه پوزیشن دی او دکانداران ډیر زیات خوشاله دي ښه ښه خبره ده الله دې خوشاله ساتي کاکا جی خوښه دې نه ده چې دکاندارانو نوټس ورکو چې کرایه نه پې زیاتې کو کاکا جی ساجده ورور ته دې حالت ته نه ګورې کاکا جی دکانداران ډېر مسلو سره مخ دي کاکاجي دوه کاله وشي چې د کرونا عذاب ټوله دنیا په لړزان کړې ده او بیا زموږ د سیمه تا خو ډېر غریب خلک دي کاکاجي شکر یې زموږ گزاره کیږي بل حال کرای زیاتولو سوچ خانه دی بیا لري غریبانو هم لږ خیال پکار دی د خدای خدمتګار ته وګوره خلک د ځان سوچ کوي نو دی د جهان سوچ کوي اریانا ستا خبره سمه ده دې کې وزن شته صادره ته د مارکیټ د کرایانو پیسې اکاونټ کې جمع کړه ډېره ښه ده کاکا جي تو کاکا جی پریان باندې ډیر مهربان او ډیر زیات په مینه کې ورته نو څه زم ستاره ترز وی او زم د ریکورډ باندې زم هغه شان توجه غواړم د کوم چې زم مستحق یم ساجده تم زما د ترز وی په دې کور کې وړکی رالوي شوی خو زما د روح په شان دی او بیا زما د بابا جانی خپل وینه نیلم څه چل دی لکه ولې چغې وباسې کاکا جي دا چریان دې کور ته راوستو ډېر بد دې کړي دي خبره خو وکړه که نه چل څه شوی دی راشه دې خوا راشه کاکا جي تا خو به ویل چې اریان زما زوی دی دا سامان داسې زه به اریان ژوندی پرې نه ږدم په خود شه ساجده خبره سره خبره خو وکړه کنه کاکاجي اریان زموږ د عزت جنازه وکړه اریان ډیر بې پښتو کار کو دا اړه خو مې غواړي چې د کور نه په دیکو دیکو بهر کم ستاسو مخ را باندې ګرانو او اوس پوي چې زه د کور مشر یم دا سکول ما ته پکارو کاکا جی کو ستاسو خزه زوی کاش کاکا جی کاش کاکا جی اریان د نیلم تصویران په فیسبوک باندې شیر کړو او ټوله دنیا یې ګوري او په موږ باندې نعلت وایي نعلت کاکا جی نیلم چا سره د سترګو د لګولو پاتې نه شوه دا به څوک کوي دا به ټول عمر په کور ناست دی ټول عمر به په کور پاتې شي خو داسې څنګه دې وکړه بېګاره تو کار کاکاجي زه داسې کولو سوچ هم نشم کولی دا ټیک ته چې زما د آیډین د سوران شیر شوي دي خو قسم په خدای چې دا ما نه دي کړی ولې نیلم زما عزت نه دی نیلم زما نه پوښتنه زه به ولې د نیلم د سوران په فیسبوک شیر کوم کاکاجي داسې نشي کېدی نشي کېدی کاکاجي ډس پې کوه ډس ساجد خان کړی دي او ما په خپل ګناګارو سترګو لیدلې ساجده تا تاسو وکړل څه دې وکړل دا ته خو ما د زړه په وینو لوی کړی وې تا داسې ولې وکړل ستا تعلیم ستا تربیت کې ما هیڅ کمی نه دی پرېښودی هیڅ کمی نه دی پرېښودی تا ته خو ما چېرې د پلار کمی نه دی محسوس کړی خو ته د لستوڼي مار وختې آیا خان په خپل زور کې مار نشي برداشت کولی نشي کاکاجي صادق معاف کړئ زه به دا ټول تصویران ډیلیټ کړم سبا به چاته یاد هم نه وي چې پرون څه شوي دي کاکاجي ساجد معاف کړئ دا خو ستاسو خپله وینه ده او غلطي خو د هر چا نه کېږي کاکاجي ساجد معاف کړئ کاکاجي ما نه غلطي شوې ده ما معاف کا ما معاف کا ما معاف کا وګوره وګوره بې شرمه ستا چې چاته کنده کنه ستا هغه ستا د ژوند خیرات غواړي وګوره ستیزده که ستیزده که دا هم ستا د تره زوی دی اریاده روره ما نه ډېره غټه غلطي شوې ده ما معاف که یار ما معاف که